shu narsa o'xshamasa o'zimni o'ldirmoqchiman judayam qiynalib ketdim chunki u ham mendek azoblanishni xohlayman beshinchi oydan beri qiynalib yuribman u bo'lsa haliyam rohatda yuribdi siz sevgan xonanda jasur umirov rasman qamaldi nega va qanday albatta video davomida hammasini ko'rib bilib olasizlar aziz vatandoshlar mavzudan chetlashgan holda sizlardan bu video kengroq tarqalishi uchun bir iltimosim bor. Ya'ni bu videoga bir dona like bosishingizni iltimos qilaman. Kimda kim meni iltimosimni yerda qoldirmay, yetdim deb 7 harakat bilan like bosgan bo'lsa, agar mabodo Alloh rozi bo'lsin. Siz yaxshi insonsiz. Bir inson sizdan iltimos qilsa, doim bajarishga harakat qiling, zero bu bir savobdir. Videoni boshlaymiz, marhamat. Juda yaxshi bilsangiz kerak, Rossiyaga oddiy bilet bilan borishda imkoni yo'q. Lekin hamma narsani ilojisi bor. Albatta ushbu ekrandagi nomerga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman. O'zbekistonning har bir shahrida bilet sotadigan shahobchamiz bor va albatta Rossiyaning Moskva shahrida ham ushbu bilet sotadigan firmamiz mavjud. Charter reyslar uchun ishonchli biletlar albatta qo'ng'iroq qiling. To'liq ma'lumotni aynan nomerlardan o'rganishingiz mumkin. Tavsiya qilaman, eng asosiysi ishonchli. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda ha, o'sha mashhur Max Madiyev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, bugungi videoda boshlashdan oldin ushbu kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman, zero bu kanal sizlarga ochilgan, sizlar uchun xizmat qiladi, o'shaning uchun bemalol podpisatsiya qilishingiz mumkin pastda albatta. Xo'p, mavzuga o'tamiz. Agar esingizlarda bo'lsa, ko'plab blogerlar, jumladan men ham Jasur Umirovni haqida videolar chiqargan edik va bu adashmasam voqea bo'lganiga 3-4 oy bo'ldi chamasi. Albatta bu voqea tegajonlik zo'rlash haqida edi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, Samarqand ichki ishlar vazirligi xabar berishiga qaraganda Jasur Umirov qamalgan. Albatta bu haqida batafsil ma'lumotlar hali beri yetib kelgani yo'q, lekin nimaga qamalgani haqida sizlarga eslatma. Э, hozir bir qancha videolar bor, hozir birgalikda o'shani eshitamiz. Va siz ham kommentariyaga o'z fikringizni qoldirasiz degan umiddaman. Chunki ushbu kommentariyani o'qishadi va o'qib chiqishda eskilarni. O'shaning uchun bemalol ochiq oydin kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Marhamat, videoni birin-ketin tomosha qilamiz. Har xil ichimliklar olib keldi. Konyak, shunaqa narsalar edi Siz avval konyak ichganmisiz? Yo'q. Unaqa narsalar ichmaganman. Kiyim menga majburlab ichirdi ich ich deb qo'limga tutqazib nima bo'ldi o'zingizni aqlingizni hushingizni yo'qotdingizmi bu joyni ichganingizdan keyin meni chaqirdi senga gapim bor dugonang menga seni qiz bola emas deb aytdi dedi shunaqami yo'q unga ham aytdim unaqa emas dugonamni chaqirmoqchi ham bo'ldim qo'ymadi men turmoqchi bo'ldim u narsaga bilan yelkamni bosib olgan edi keyin nomusingiz yetiydi ha keyin chiqib ketdi baqirdi baqirganimdan keyin hammasi keldi ko'chaga chiqib ketdim ko'chaga chiqqanimdan keyin mashinani haydab keldida keyin sochimdan tortib urib mashinaga mindirib tashladi oqshom ha ko'chada odamlar yo'qmi yo'q edi bu uyda hech kim yashamasmidi yordam berishga o'zini odamlar keyin nima bo'ldi keyin dugonamnikiga qo'yib ketdi dugonangizni opasinikiga yo dugonangizni o'zinikiga o'zinikiga o'sha voqealar bo'layotganda dugonangiz sizga yordam bermadi yo'q endi hozir nimani o'ylayapsiz o'zingizni qanday his qilyapsiz kelmayapti yashagim agar shu narsa o'xshamasa o'zimni o'ldirmoqchiman judayam qiynalib ketdim chunki Uyam mendek azoblanishni xohlayman. Men shuncha oydan beri qiynalib yuribman. U bo'lsa hali rohatda yuribdi. Har kun o'lib tirlaman. Dadam bilan ba'zi bitta uyda yashayapman. U qonun oldida javob berishini xohlayman. Qiynalishini xohlayman. Uyam menga o'xshab. Alo. Alo. Eshitaman. Nimaga u men bordim kelmading yonimga? nimaga borishib kerak a nimaga borishim kerak kelishing kerak emasmi yo'q nima uchun chaqirding bo'lmasa meni yoqqa borib kelaman dedinglar man nima qilay odamga o'xshab gaplashamiz dedi ha odamga o'xshab gaplashmayapti bilasizlar kimga o'xshab gaplashdim men siz nimaga yopishib olgansiz nimaga yopishmayapman senga man mana shu kelganman yo bizga qo'limiz uchun ham vaslam bo'lgan men sal javob beraman mana shu qonunni oldida aka manga yopishib olib sizlar shantaj qilib yotibdilar вообще tushunmayman qiziz bor nima deb yozgan o'shanga turinglar bo'ldi siz uyingizdan chiqarib olgansiz yuz martalab qiziz qochib ketgani delalar yotibdi kattaqo'rg'onda mingta bachcha kelib yozgansiz mana shu ikkita bachchani ichidan qizingizni olib chiqib ketgan otasizda manga gapirib gapirib tushunmadim nima deding har katta qo'rg'onga oldin ham bachalar ichidan olib ketganmisiz qizib qochib ketganda yo'q bo'lganku bir mikrorayondan kelib bachalarni ichidan olib ketgansiz qizizni yigiti kim kim ochganigacha hammasini biladi ani qizni dugonalari hammasi hammasini keltirib beraman man hozir давай shuni menga ertaga sudda keltirib bersang bo'pti hammasini kesib beraman hammasi hmm. lekin man unga qo'limni uchidan tep qilganmiz boshdan bo'lganmi ekspertiza nima deyapti nima deyapti xabaring bormi seni yo'q xabar nima desa bo'lsin qonun oldi mayli javob beramiz u o'z xonanda bilan telefon orqali bog'landi bunaqa shantajlar juda ko'p bo'ladi juda ko'p bo'ladi uylanishim bor manga sal prokuratura ko'rgan uni olgan bitta nima bo'lsa o'shanaqa narsalar bitta barchani ham bo'lmagan hammasi siz bilan suhbatlashgan videolarini и audiolarini tashlab berishyapti bularda bu yerda siz hay mayli boraman deyapsiz kel deyapsiz e, ko'rishaylik deyapsiz o'sha vaqtda e'tiroz qilmayapsizda boshqa tepada bo'lgan ekan vaqti o'tsa juda ko'p anaqa bo'lgan nima qilib yo'q men tutmadim uni to'g'risi bitta hech kimni majbur qilinmagan majburlash bo'lsa to'g'rini jinoyat ishiga kiradi o'zini xohishi bilan bo'lganda keyin ertachib olib shantajlab olib boshidan shantajlik keyin bilingan bo'lgan gap so'zidan qizni qizni o'zi ham yozib bergan bor mani hech kim unaqa majburlagan yo'q ekan boshqa buni qilgan bolalar ikkita bir ishga samarqandli bolalar qilganlar ularni olmay manga otilgan ishimizni biriktirib tura olish maqsadida uy so'ragan balo siz o'zingiz ham shu ishni qilganmisiz yo'q yo'q bolalar bilan bo'lgan ekspertizani ham qo'limga da advokat kelyapti ekspertizada o'sha kuni bo'lgan yo'q hozir bo'lgan bo'lganini balkim lekin man uni ko'zlarida boshqa narsa bo'lmagan albatta tushundinglar degan umiddaman videorolik shu yergacha edi agar yana qandaydir xabarlar bo'ladigan bo'lsa sizlarni birinchilardan bo'lib boxabar qilishga harakat qilaman sizlar bilan men muhammadjon madiyev bo'ldi siz siz sevib lekin tan olmagan kanal max kanal kanalida edingiz oxirgacha ko'rganlar kattakon rahmat sizlarga Música